Hum. ça y est. Alors c'est Thibaut qui fait la toupie blé. Oui. Allez Thibaut fait. Allez Thibaut fait tourner. <coughs> non. Il est là. Ah oui, t'arrives bien là. Merde. Ah merde. Putain, ailleurs, allez, putain. Papa. Allez. Ah, Hop. Voilà. Oh oui, ça y est, ça tourne. <clears throat>